Richard Bundy, I'm Executive Director of Valley Steps. Valley Steps delivers a range of stress management uh, interventions. It delivers mindfulness and, and other psychoeducational programs across Cumtaf, Morganwg and uh, the NR Bevan health footprint. The premise behind the project was that, that we've served Cumtaf, Morganwg for uh, quite a considerable length of time and many people will be aware that it has amongst the highest levels of multiple deprivation anywhere in, in Wales. Deprivation, there's a direct causal link between that and mental ill health. And in addition to that, those areas also had issues around access to services because they were more isolated. And another determinant of, of poor mental well-being is isolation and loneliness, which you know, can also say characterises many of those areas. Wi'n credu bod yr arian wedi bod yn bwysig i'r brosiect yna, achos mae llawer o bobl yn yr ardal yn efo problemau iechyd meddwl a diffyg hyder. Mae'r prosiect yma yn, ymestyn allan i, i ardaloedd sydd yn draddodiadol heb cael lot o help yn ddweud gwir, llefydd fel Meir Di yn y Rhondda. Nath Richard o fewn i ni efo cais a wnaethon ni edrych dros y cais a gweld fod e, y prosiect yn un deilwng iawn o gael yr arian. So felly o'n ni, ni fel cyngor yn gallu ariannu um, y rhaglen. A lot of what we do is about um, helping people to help themselves, finding things that they can integrate easily within their everyday lives. So mindfulness being a particular case in point, it's not all about having to go into deep meditation. You can be mindful in out in the outdoors, walking through woods, walking through a park. And, you know, we, we wanted to develop uh, a, an evidence base for that because, you know, those interventions could, could clearly benefit people who on their doorstep had a, had a wealth of natural assets. So that was another uh, aim was to help people greater appreciate what was around them, but also the fact that it would, it would hopefully do them good if they engaged.